kalan başım Vay cebetler ayakta Vay cebetler ayakta Çar bir de kalan başım Vay cebetler ayakta Vay cebetler ayakta Vay cebetler aşkı Az bir verip hocam never قشنگم بینای قشنگم بینای قشنگت کی از بی بره کجان است از بی بره کجان است بینای قشنگت کی از بی بره کجان است از بی بره کجان است او بی بره کجان است جای سر چشمانت او بی بره کجان است جای سر چشمانت او سرور خوبان است او فتنه داران است おしゃれまで مشتری بیافو این گوهر نایابی از می بره کجانست از می بره کجانست این گوهر نایابی از می بره از می بره او می بره کجانست جای سر چشمانه او می بره کجانست جای سر چشمانه او سرور Go Sarvareku